Gazok proberen die MK. Apparently moet ik 'n eh, papiertje krijgen of iets. Glo mijn ik zoek oral, maar ik krijg hem niet. Is hij hier binnen? Ook. Oh, dat is hij hier binnen. Nee. En ek is dood. Okay. Daar was so enemies wat was ek om te doen. toch? Check even hier die die shotgun met de shield. Hoe cool is dit? kan net camp. Ja, ga ik allemaal deze <laughs> Op een is weer zo'n weg te krijgen, want ik word totaal en al riddle En dat is actually weer bij lekker dag. Um, dit was Mijn iPad gaan koop. Tweedehands, goede deal gekregen. en ehm, <laughs> ja, ze is baie te Ek <laughs> I have no idea how to heal. Ek moet even clean up. Okay, so apparently I'm net die loot box opgemaak het dan met die geld. Ja, okay, snaps. Hello, Wagen. Terwyl ons vir hom kyk en toe ons klaar um die deal geseal het wat baie lekker was. Het ons um It is waffle something. Eh, dit was wat pas. Ek het gebraaide piesang en gebraaide piesang en vanilla caramelized banana waffles and bacon. Wat wat. Vroeger het ek oorloos te lank gepraat en toe ek weghardloop en nou moet ek nou is die objective speak te volgens en dan moet ek weer alibad terug loop na hom toe en nou ons het weer was met like hey ek wil help Ja, ons het sans mos ons het ook geskoop die pensel van koop en dit was maar uh, 1000 1900 rand so sal ons het gekoop vir ons ja hy stel was 100 rand die dit maar Hulle wou ja nie vir my 100 rand diskant gee, so ek koop ons nou maar by Incredible Corruption. Ako si nám to zvonky skraj, Nee toch? Oké, ale niet dne má najít nonsense, absoluut. Ja. Okay, Apparently van Elephants iets gek, ik weet niet eens wat, ik weet niet eens geweest. Toch, oeh, wat zie je? Oh, oh, oh oké. Okay. My bad, finger slip. Oei, yes, <laughs> En dan go boom. Hey, Lil. Oké, zo bijna Ik aan het cijfer van onze op Oh, Oké, zero health. So, 800 HP. Sorry, voor dat, voor op voor dat, voor dat, voor Oh, ik heb vehicles unlocked. Oh my goodness. Yes. Oh, shh. Ik moet zijn kar gaan Oh, oh, what the fuck is that? Look. What? I flew. Oh, okay. What else? Oops. Okay. App is unpredictable. Epic knocks me out and only remains upon my. Wait, okay, okay. Okay. I mean, I, uh, uh,